बार ऐसा हुआ है कि अपने साथ आए हैं दूसरे बंदे और अच्छी तरह से खेल रहे हैं मतलब आप उनको साथ दे रहे हैं अच्छा खासा आप उनके साथ खेल रहे हैं बंदे पर कोई बात नहीं आप उनके साथ आ चुके हैं अच्छे बंदे और आप उनका ये देखो यहाँ पर एक बंदा उतरा है चलो आप इसको मारने की कोशिश करेंगे और आप उनके बंदे को बुलाएंगे हेल्प में हेल्प में आप उनके बंदे को बुलाएंगे और इस भोजले वाले को आप उनको मारना है मतलब मारना है आप इसके पास लूटने होगी मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पर सब लूटा हुआ है और बंदा अभी अभी उतरा है यहाँ पर चलो आप इसको मारने की कोशिश करके हुक्म लगा दिया है क्योंकि हुक्म इस बेश भाई किसी को भी टक्कर दे सकता है मतलब हुक्म दे सकता है किसी भी कैरेक्टर को टक्कर देने वाली क्षमता हुक्म के अंदर है पर बंदा कहाँ पर है अपन को मालूम नहीं चलो यहाँ पर यहाँ पर भोजरी वाला कहाँ से कहा गया अपन को पता भी नहीं चलो अपन आसानी से मारेंगे भोजरी बंदे आ गए यार चुरा लेंगे चलो कोई बात नहीं किल किल अपन का किल चुराने से पहले इसने अपन को अपन ने इसे हेडशॉट मार के इसका किल चुरा लिया चलो अपन को मिल गई है ड्रैगन एक और यहाँ पर अपन को एक शॉर्ट भी मिल गई चलो शॉर्ट अपन के पास पहले ही थी पर अपन को मिल गई है ड्रैगन एक वो बहुत वाला वो रखा है और अपन को इसको मारना है मतलब मारना है चलो अपन नेट फेंकेंगे अपने बंदे देखो देखो अपन ने साथ ही सीधे अटैक करा है यार बहुत मतलब बहुत प्रो प्लेयर आए हैं अपन के साथ पहली बार ऐसा देखो नॉक कर दिया है यार क्या बढ़िया मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से मतलब प्रो प्लेयर आए अपन के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंदे अपन के साथ ऐसे आए कि वो किसी को भी टक्कर देने लायक है चलो कोई बात नहीं इसी बात पर आप लोग भाइयों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बंदे हैं यहाँ पर आप उनको मारना है इनको बहुत मतलब, मतलब देखो कितने बंदे हैं मतलब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बंदे देखो नीचे कितने भोजरी वाले एक दो तीन चार पाँच छः अब भोजरी वाले कितने बंदे हैं भोजरी चलो आप उनको इसे मारना है मतलब ये देखो ये तो बाहर आ गए बाहर आ गए रुको मेरे को बहुत डर लग रहा है पर आप उनको इन्हें मारना है मतलब मारना है रुक जा भोजरी के ले तू ये चले है वाले को हेड मेरा बहुत ही बड़े मतलब वहाँ पे स्कोप अब उनका स्कोप अटक गया भाई लोग क्या बताऊँ मैं स्कोप अटक गया था भाई लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बाय